的汗，唠的唠，没办法，这就是娱乐圈的现状。四月对周深来说注定不平凡，代言线下姻缘不断，品牌诚意满满，新歌交替发布，热剧都有周深的声音。创造营之旅完美落下帷幕，周深参加《我是歌手》翻唱英国歌手 Katy Sky Monsters，一时间瞬间引起巨大的好评。时隔两年之后。 这位英国歌手用中文翻唱了周深的《大鱼》，验证了音乐交流不分国界，只要是好的音乐，大家都会喜欢。熟悉的两首歌曲，不同的演绎方式，给观众带来不一样的听觉享受。最令人惊奇的是，这次话题的主持人竟然是央视新闻。能够被央视新闻官方主持这样的活动，这是一件难得的好事。 尤其是音乐方面的活动，再次证明周深的歌声早已走出国门，走向世界。能够被青春上海官方艾特是一件难得的好事，尤其是正能量的宣传。直播中的周深身着白色外套，脸上洋溢着青春气息，无形中给人一种力量。虽然直播时间很短，但是依然触动人心。熟悉的打招呼，熟悉的自我介绍。 一切都是记忆中的感觉，最令小编印象深刻的是周深恰到好处的把握分寸，却又能时不时的活跃气氛。从最开始的鼓掌，缓解现场气氛，到亦步亦趋的跟着教授，随时回答教授的问题，并且现场还喊话躲在镜头之外的其他参与人员：“同学们可不能逃课呀，跟着我们好好上课啊！” 机智幽默的解决了其他参与人员不知道如何做的尴尬处境。周深参加这样的红色正能量活动，一定要安排几首红歌呢？节目组也满足了大家这个愿望，由周深录制的《我的青春偶像》聂耳短视频，将于近日在全网发布。上海新闻广播和动感一百零一还将陆续推出由周深带来的红歌小课堂。 以短视频的形式介绍《唱支山歌给党听》等五首歌颂中国共产党的经典歌曲。周深一直是影视剧的御用 OST 歌手，在影视界有着自己的风格和地位。他独具特色的演绎方式极具画面感。近年来，他的邀约 OST 资源越来越好，各大火爆的影视剧都会有周深的声音出现。他不仅受到电视剧制作人的欢迎。 还深受电影人的青睐。近期张艺谋的新电影《悬崖之上》片尾曲就是周深的作品。苏联风格的小调细腻流淌，前奏口风琴响起，瞬间让人置身于那个风起云涌的年代。一张张英雄可爱的脸庞缓缓浮现，周深用干净深情的嗓音诉说着那些舍生忘死的动人故事，将无名英雄的家国情怀隽永流传。 资深导演张艺谋也在《悬崖之上》首映现场介绍了片尾曲的来源及对周深歌声的看法。本来这部电影是没有片尾曲的，但是制片人给张艺谋导演听了周深的这首歌，听完之后，导演深深被其中的柔情缠绵所吸引，像是对过去先烈的缅怀，很时髦，很年轻，却也很深沉。今天的岁月静好，是因为过去的负重前行。 这是张艺谋导演对周深声音的认可，虽然只有短短的一句话，也让粉丝泪流不止。周深多年的努力终于被更多的人看到了，他们在感谢张艺谋的同时，也在遗憾，遗憾没能早点认识周深。这只是近期一小部分周深给大家的惊喜，他带给大家太多的惊喜，在这些不一样的活动和评价中。 总会给我们机会去解锁这个不一样的周深。这次我们看到了一个成熟稳重、积极向上的引路人周深。四月已经结束，五月行程又是满满的，未来还有更多面等着大家发现。《乌鸦小姐与蜥蜴先生》这部剧，小伙伴们有在追吗？是不是也和小编一样，看不够的感觉呀？感觉任嘉伦将每一个角色都演绎到了极致。 《大唐荣耀》中的广平王，《锦衣之下》中的陆大人，《乌鸦小姐与蜥蜴先生》中的顾川，都让观众难以忘怀。在《乌鸦小姐与蜥蜴先生》中，顾川遭遇车祸，心脏受损，被植入机械心脏，重获新生。当时一起遭遇车祸的还有一个小女孩，那一天是小女孩的生日。十年后，顾川的心脏给他带来了不寻常的烦恼。 他不能情绪激动，否则就会放电。当初的小女孩活了下来，可父母离开了她。为了生计，她兼职很多份工作，阴差阳错就成了顾川的小助理。或许真是冥冥之中自有天意吧。本来对生命没有热情的顾川，想在离开这个世界前帮助自己的小助理，指引他前行。可他不知道。 正是这个乐观、天真、开朗的女孩，改变了自己的很多想法。她被治愈了，她有了活下去的想法。她可以与同事聚餐，可以感受大家的热情，对小助理也格外关注。小助理江小宁从刚开始对顾川的崇拜，慢慢的变成了喜欢。是啊，这么优秀的一个人，怎么会没人喜欢呢？江小宁的喜欢特别单纯。 他知道自己是个小小的助理，但是他努力改变自己，想缩短两人之间的距离。当他在台下看到台上闪闪发光的顾川看向自己的时候，他肯定是开心的。所以当两人独处时，他鼓起勇气向老板顾川告白，只是没想到顾川拒绝了。那一刻，江小宁不知道顾川内心有多纠结。他本是一心赴死之人。 拿到金案奖的他，内心没有丝毫激动。当公司为他获奖而狂欢时，他一个人在为自己挑选墓地。顾川完成了自己最后一个心愿，他多年的努力、梦想实现的一瞬间，所有的希望也随之消亡。或许是顾川看不到自己生的希望，才会拒绝江小宁的告白。好心疼，江小宁难过的样子也让人心疼。 不过看到弹幕，小编又乐了。网友：周深老师别唱了。是啊，周深的歌曲让难过悲伤的情绪更重了。本来彼此喜欢，顾川却硬拒绝了江小宁，心里肯定也好难过吧。太喜欢任嘉伦和邢菲的表演了，将观众带入情绪中，难以自拔。乌鸦小姐与蜥蜴先生，江小宁告白，顾川被拒。网友：周深老师别唱了。 周深的歌曲太好听了，代入感也有些强，那份悲伤越来越重，所以有这样的评论也是可以理解的。好剧配好音乐，真好。